Soy reportero de la revista Proceso, cubro los temas de seguridad y justicia. Eh, llevo 10 años haciendo esto para la revista. Eh, ha sido una etapa muy intensa, me ha tocado cubrir eh, asuntos centrales en la vida política y social del país, en particular eh, con los relacionados con la libertad de expresión. Pues me tocó ver cómo la prensa local se silenciaba, guardaba silencio ante las amenazas de estos grupos para cubrir determinados temas. Pero los, periodistas del Distrito Federal no fuimos ajenos a esa presión. Y Regina nos lo llegó a decir. Nos dijo aquí que era una... <coughs> que se sentía muy vulnerable, de manera que muchas veces eh, yo iba a trabajar temas de seguridad, tanto como para protegerla a ella. Tengo protección policial, <coughs> algo que es muy muy pesado, muy difícil. Yo no, yo soy un hombre libre, o había sido un hombre libre. Yo no quiero acostumbrarme a vivir con, protección. Tampoco soy valiente e irresponsable, digo, ya no quiero nada. Logran, el objetivo está logrado. Primero, no investigar más de qué pasó con Regina. Eh, segundo, como periodista, yo ya no puedo escribir de Veracruz.